Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати нутеллу. І для цього нам потрібне масло вершкове, потім е, згущене молоко і какао. Уже підтаївши масло, ми кладемо в блендер і додаємо туди згущенку. Масло 100 грам, а згущенка 300 мл. Потім додаємо какао, порошочок. 3-4 ложки чайних. Це все ми перемішуємо. Включаємо блендер. Все готово. Тепер ми переміщаємо в йомкость, щоб воно застигло. Ммм, як вкусно. Все готово намачуємо на хліб. Беремо молоко або чай і смакуємо. Ось так вийшло. Приємного апетиту!